Astăzi este despre a intui. În DEX este a pătrunde în esența lucrurilor cât mai mult. Uh, mie mi se pare că um, intuiția copilului este mai puternică decât orice altă intuiție. Eu lucrez cu 150 de copii relativ pe săptămână și um, pur și simplu mă, mă las inspirată de intuiția lor. Am aflat din parenting că um, virgulă copilului, uh, pentru a fi fericit, îi trebuie fața mamei să o vadă fericită. Uh, deci nu-i trebuie nici notele cele mai bune la școală, nu-i trebuie să-i cumperi nu știu ce jucării, nu-i trebuie iPad, uh, nu-i trebuie nu știu, nu-i trebuie nimic, nimic, îi trebuie să vadă fața mamei fericită sau a parținătorului sau a tatei. Uh, îți doresc și ție și mie să ne înconjurăm cât mai mult de copii, pentru că a ne alinia între suflet, corp și minte, așa cum face uh, instinctiv copilul, e genial. Tu ce părere ai? Ciao!